और आइसक्रीम खाने से पहले वेंडर का वो जो ट्रिक्स एंड टीज होता है that is more amusing to watch so मैं भी आज आई हूँ टर्किश आइसक्रीम को ट्राई करने के लिए और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए so let's go Turkish ice cream enjoy करना चाहते हैं तो आपको वर्ल्ड ट्रेड पार्क आना होगा और इसका प्राइस है single scoop 125 and double scoop 213 so मैं अब आपको मिलती हूँ बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग लेके आऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी chill then stay safe and key your life okay now watch